مون وظائف چینل کی جانب سے تمام ناظرین کو السلام علیکم میں اپنا چینل مون وظائف کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک نیا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں سب سے پہلے ہمارا چینل مون وظائف کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے ناظرین آج حضرت خدیجہ القبرہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی شریک حیات جنہوں نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں اور سب سے پہلے آپ کو قبول کیا وہ شریک حیات جو ہر لمحہ لمحہ ہر قدم قدم آپ کے ساتھ رہیں ان کا وصال مبارک ہے آپ کا وصال انعان نبوت کے دسویں سال دس رمضان المبارک کو مکہ المکرمہ میں ہوا اور آپ کو دفن جنت المعلّہ میں کیا گیا ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جس نے میرے دوست سے دشمنی کی میں نے اس سے اعلان جنگ کر دیا ہے اور میرا بندہ جتنا میرا میری عائد کردہ فرض کی ادائیگی کر کے میرے قریب ہوتا ہے کسی اور چیز سے نہیں ہوتا اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جن کے ذریعے وہ چلتا ہے اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اسے ضرور دیتا ہوں اگر مجھ سے پناہ مانگے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں اور میں جو کام کرتا ہوں اس میں تردد نہیں کرتا لیکن مومن کی روح قبض کرتے ہوئے مجھے تردد ہوتا ہے وہ موت کو ناپسند کرتا ہے اور میں اس کی تکلیف کو ناپسند کرتا ہوں ناظرین ہم لوگ رمضان المبارک کو گزار رہے ہیں چونکہ آج دسواں روزہ ہے اور اس کی بہت زیادہ ہی فضیلتیں برکتیں چونکہ میں روزانہ آپ لوگوں کو بتا ہی رہی ہوں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ روزہ صرف کھانے پینے سے باز رہنے کا نام نہیں بلکہ جھوٹ گناہوں اور بیہودہ باتوں سے بچنے کا نام بھی روزہ ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس نے رمضان کے ایک دن کا روزہ بغیر رخصت و بغیر مرض افطار کیا یعنی نہ رکھا تو زمانے بھر کا روزہ بھی اس کی قضا نہیں ہو سکتا اگرچہ بعد میں روزہ رکھ بھی لے تو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ روزے دار کا سونا عبادت ہے اور اس کی خاموشی تسبیح کرنا اور اس کی دعا قبول اور اس کا عمل مقبول ہے ناظرین آج میں آپ کے لیے ایک شرعی مسئلہ بھی اپنی اس ویڈیو میں بیان کروں گی جو آپ نے لازمی لازمی اس کو کرنا بھی ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے بہت سی اسلامی بہنیں اور اسلامی بھائی یہ غلطی کر رہے ہیں آپ نے اس پر بہت زیادہ ہی توجہ دینی ہے کیونکہ یہ ایک چھوٹی سی غلطی ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ بغیر روزے کے سارا دن گزار لیتے ہیں وہ غلطی کیا ہے کہ رمضان المبارک کے ہر روزے کے لیے ہمیں نئی نیت کرنا ضروری ہے اگر کوئی شخص پہلی تاریخ یا کسی بھی اور تاریخ میں پورے ماہ کے روزے کی نیت کر بھی لے تب بھی اسے نیت صرف اسی ایک دن کی نیت ہوگی یعنی کہ وہ صرف اگر وہ پورے منتھ مہینے کی نیت کر لیتا ہے کہ میں پورے ماہ کے روزے رکھوں گا تو اب مجھے نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا آپ کو ہر روزے کے لیے الگ سے نئی نیت کرنی ہوگی اور نیت بھی آپ کو غروب آفتاب سے پہلے پہلے آپ نے نیت کر لینی ہے تاکہ اگلے دن کے روزے کی نیت ہو جائے تو آپ سب اسلامی بھائیوں اور بہنوں نے یہ لازمی کرنا ہے کہ جب بھی رمضان المبارک کا مہینہ آئے تو آپ کوئی بھی روزہ رکھ رہے ہیں تو آپ کو ہر روزے کے لیے الگ سے نئی نیت کرنی پڑے گی بے حساب جنت پانے کا نسخہ حضرت کعب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے اور دل میں پکا ارادہ تھا کہ رمضان کے بعد گناہ نہیں کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا اور جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے لیکن دل میں یہ ارادہ تھا کہ رمضان کے بعد گناہ کرے گا تو اس کے روزے اس کے منہ پر مار دیے جائیں گے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے روزوں سے کوئی سروکار نہیں کہ اگر ہم لوگ دل میں نیت کچھ اور رکھیں باہر کچھ اور ہو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اس مہینے میں چار باتوں کی کثرت کرو ان میں سے دو ایسی ہیں کہ جن کے ذریعے تم اپنے رب عز و جل کو راضی کرو گے اور بقیہ دو سے تمہیں بے نیازی نہیں پس وہ دو باتیں جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے وہ یہ ہیں کہ پہلی لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا یعنی کہ زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ اس کا وظیفہ اس کا زیادہ سے زیادہ ورد کرنا نمبر دو استغفار کرنا اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے استغفار کرنا جبکہ وہ دو باتیں جن سے تمہیں غنا یعنی بے نیازی نہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے جنت طلب کرنا جہنم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا میں امید کرتی ہوں کہ ہمارا آج کا وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا اسی طرح سے مزید وظائف سننے کے لیے ہمارا چینل مون وظائف کو دیکھتے رہیے اپنا خیال رکھیے گا دعاؤں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ